Thank you. маловато. Хочу еще одну. Хочу еще одну. маловато, но маловато. М м-м, -м -м, как вкусно! хочу еще одну. хочу еще одну.